नमोस्तु महाराष्ट्री महाराष्ट्री किसी भी व्यक्ति में कोई भी कार्य करने की योग्यता होती है लेकिन वह अपने संकोची स्वभाव के कारण उस कार्य को आगे नहीं कर पाता है या आगे नहीं आ पाता है तो मेरा प्रश्न ये है कि अपना संकोची स्वभाव को दूर करने का क्या उपाय है <laughs> देखिए संकोच कई लोगों की एक दुर्बलता है आदत सी बन जाती है हर मामले में संकोच होते हैं और संकोच करने का फिर परिणाम यह आता है कि जो उन्हें करना है वो कर नहीं पाते हैं और उनकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं होता वस्तुतः हमें अच्छे कार्यों में कभी संकोच नहीं करना चाहिए और बुरे कार्यों में कभी संकोच छोड़ना नहीं चाहिए हमेशा बुरे कार्यों के प्रति संकोच करना चाहिए आपने पूछा है संकोच से कैसे बचें हमेशा अपने साथ ऐसे लोगों का ऐसे लोगों के संपर्क में रखें जो आपको अच्छे से मोटिवेट करे आपको उत्प्रेरित करे और जब कभी भी आपका संकोच हो तो उस संकोच को दूर करें पहला तो किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको प्रोत्साहित करेगा थोड़ी झिझक होगी संकोच होगी लेकिन दूसरा थोड़ा सा उकसा देता है तो धीरे धीरे मन खुल जाता है पहली बात दूसरी बात मन में जब भी कोई अच्छा मौका आए एक संकल्प लो कि ये कार्य मुझे करना है जब संकल्प मनुष्य ग्रहण कर लेता है तो संकोच फिर बाधक नहीं बनता उसका वो संकोच छूट जाता है और संकोच छोड़ करके वो व्यक्ति आगे आ सकता है तीसरी बात हमेशा हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिनने अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों का सामना किया और ऊंचाइयों को छिया चौथी बात अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए तो हमारे मन में फिर कभी संकोच हावी नहीं होगा हम जो चाहेंगे वह करने में समर्थ हो जाएंगे नमोस्तु महाराज जी